принцип избирательных комиссий, коллегиальность. Потому что никакого предварительного обсуждения, никакого предварительного согласования по кандидатурам, ну, со мной, по крайней мере, и с Олегом Петровичем мы с ним обсуждали этот вопрос, а, не было. А, вот решили их э, не проводить. Просто передавить и назначить людей ну, по каким-то, может быть, не до конца э, четким критериям. И вот уважаемая Марина Андреевна меня э, в прошлый раз упекнула о том, что я не доверяю, э, не доверяю э, рабочей группе. А, ну, упрек, конечно, несправедливый, потому что я вот уже потом ушел, думаю, ну как же так, вот, неужели я действительно не доверяю? Я вспомнил, мы полтора года назад на заседании, когда эта рабочая группа только образовывалась, я вот точно так же просил, я говорил, слушайте, а включите мне рабочую группу. А мне говорили, да ладно, Данил Борисович, да что там, да что уж там. А, мы вас позовем на эту рабочую группу, когда она будет происходить. Ну, я тогда, полтора года назад, я тогда поверил, вот, что так все и будет. Ну, и за полтора года, конечно, все это забыли. Никто об этом через полтора года уже и не помнит. А все эти вопросы как-то решаются. Без, э, без моего участия, по крайней мере, хотя у меня было очень э, четкое участие, э, очень четкое желание в этом во всем принимать участие. И тогда, и сейчас оно осталось. И более того, а, вот я, например, а, более того, 25 а, декабря, когда мы с вами сидели здесь три дня назад, опять мы говорили, и мне, мне обещали, что, конечно, Данил Борисович, мы вас позовем на рабочую в следующую группу в следующий раз. Ну вот прошло всего лишь два дня, но, однако, никто меня ни на какую рабочую группу не звал, никто меня ни на какую рабочую группу не приглашал. То есть опять мы имеем ну, какие-то недостаточные Э, недостаточный недостаточный учет мнений, э, как мне кажется, то есть не полностью все-таки в нашей комиссии принцип коллегиальности при подготовке принятия решений э, у нас реализован. Но тем не менее, тем не менее я, я считаю, что мы сейчас с вами назначаем председателя этих комиссий. Я считаю, что несмотря на то, что у нас с вами не было проведено достаточно серьезной работы и по а, разбирательству с этими комиссиями, и по ротации в этих комиссиях, мне кажется, могла бы быть она, но ее не было. А, тем не менее, все равно мы понимаем, что у нас а, ответственный, ответственный с вами период начинается. И мы с вами, как одна комиссия, должна работать и принимать решения, э, и принимать решения. Поэтому я сейчас буду голосовать за предложенные кандидатуры. Несмотря на то, что, в общем-то, определенное недовольство у меня э, ситуации есть, я буду голосовать за предложенные кандидатуры. А, вот, а, но, тем не менее, хотя у меня, в общем, есть много поводов голосовать против, а, тем не менее, я хотел бы несколько таких моментов во-первых, я хотел бы с этими председателями на следующих заседаниях познакомиться. Мне кажется, что это плохая практика, когда мы принимаем решения, не зная, не видя этих людей. А, оттягивать решения я не считаю, не считаю возможным предлагать, однако познакомиться с этими людьми я тоже считаю совершенно необходимым на заседаниях комиссии. Это раз. А, второе. А, я все-таки призываю и рабочую группу, и председателя в предстоящих кадровых решениях а, соблюдать в большей степени а, вот этот вот самый принцип коллегиальности. А, мне, я внимательно ознакомился с, со, с, предложенным списком. Я даже верю, что там достаточно, достаточно достойные люди. Вот я точно так же знаю, что та политическая сила, которую я представляю, партия Яблоко, предлагала в миссии много достойных людей, и в резерве у нас много достойных людей. И э, это серьезные, грамотные люди, у которых огромное количество э, есть опыта работы, и есть э, жизненный опыт серьезный. И я, например, считаю, что э, ну вот я считаю, что в нашей комиссии, э, в, на территории территориальной избирательной комиссии, мы должны прийти к тому, чтобы у нас, у, у той политической силы, которую я представляю, именно ну, партию Яблоко, тоже были председатели я вот посмотрел, что у нас будет председатель, от «Справедливой России», у нас будет председатель Марина Андреевна от КПРФ. Я тоже буду голосовать за все за это. Уверен, это достойные люди. Но э, мне бы хотелось, бы, чтобы председатели э, э, от партии «Яблоко» тоже присутствовали. И э, даже если, даже если сейчас это по каким-то причинам не представляется, не представляется реальным реализовать, то... Э, я буду настаивать, буду настаивать на том, чтобы а, следующие, следующие составы избирательных комиссий а, у нас были проведены с учетом вот этих вот моих пожеланий, а, о которых я только что высказался. Ну, собственно, наверное, наверное более-менее более, -менее, более -менее все. Еще раз повторю, особое, особое мнение писать я не буду. Прошу просто приложить э, мою речь, я ее специально написал, прошу приложить ее к протоколу. Э, и, соответственно, собираюсь взять копию, копию протокола и копию этой речи для истории. Спасибо большое, коллеги. Товарищ, спасибо за э, ваш доклад. Я э, прошу рабочую группу рассмотреть возможность э, привлечь Любару Данила Борисовича к деятельности рабочей группы как знатока человеческих душ, уверен, что он э, не допустит ни одного случайного человека. Мне обидно, потому что у меня есть кандидатура на должность председателей. У меня не было шанса их предложить. Да, и только поможет принять э, обоснованное и правильное решение. Коллеги, значит, э, у нас с вами э, по третьему вопросу. По третьему вопросу 5 проектов решений. У вас была возможность с ними ознакомиться. Ставлю их на голосование. Кто за, прошу голосовать. Единогласно. Коллеги, переходим значит, к четвертому вопросу. Также прошу Марину Андреевну выступить с рекомендациями рабочей группы. Да, значит, э, рабочая группа учла полностью все пожелания Данила Борисовича. Мы э, четко, вот его список, вот я даже его замусолила, я просмотрела именно, чтобы ни один человек, который, в общем, как-то себя немножко скомпрометировал, не вошел в число э, председателей комиссии. Большое вам спасибо. Вот. Поэтому предлагается, с учетом ваших как бы, замечаний, предложений, предлагается такой список. Э, значит, Э, рекомендовать для назначения председателями участковых избирательных комиссий из числа состава этих э, избирательных комиссий следующей кандидатуры. 611 Денисенко Наталью э, Витальевну, 612 Петрова Никиту Сергеевича, 614 Каткову Ольгу Владимировну, 616 Масленникова Сергея Павловича, 617 Спира, Спиро, наверное, Кирилла Александровича, 618 Дик Э, Дукул э, Ладу Александровну, 619 э, Коротких Ксению Васильевну, 621 Царева Андрея Александровича, 624 Зайцеву Ольгу Сергеевну, 625 Егорову Ирину Анатольевну, 628 Солопову Ирину Витальевну, 629 Чуб Татьяну Сергеевну, 632 Кузнецова Владимира Витальевича. Всех в этом списке нет. Да, э, спасибо, Мария Андреевна. Э, действительно, рабочая группа учла пожелания э, всех членов комиссии, которые были высказаны на прошлом заседании. Значит, естественно, учли черный список имени Любара Данила Борисовича. Ни один человек из этого списка не попал на должность председателя. Коллеги, если есть вопросы по кандидатурам или какие-то сомнения? Ну, у меня не сомнения, не вопросы, у меня реплика и пожелания. Да. Вот, э, коллеги, я еще раз повторю. Я, например, лично знаю многих, э, ну, не многих, но, по крайней мере, некоторое количество очень э, хороших, грамотных специалистов, которых я мог бы предложить вот на эти позиции, у меня не было этого шанса мне, я просто поэтому у меня пожелание, все-таки, Марина Андреевна, ну, в следующий раз как-то идем учиться. Только вы заранее сразу... И еще раз, еще раз поблагодарю, спасибо, да. спасибо, это очень ценно, я считаю, что это ценно, что мы с вами в этот раз друг друга поняли. Олег Петрович, э, у вас э, есть какие-то вопросы к кандидатурам, предложенным в рабочей группе? Ну, кандидатурам нет, а э, в принципе как будем говорить, какие-то предложения есть. Угу. Ну, не знаю, уместно ли сейчас э, Да, но мы его учтем в дальнейшем. Э, в двух словах, да. если, то меня несколько коробит семейственность, на основании которой сформированы определенные уики. Также профессиональная скученность людей из одной организации, которая исполняет обязанности членов участковой избирательной кампании и комиссии. И вот здесь, вот, мне кажется, что в такие участковые э, комиссии, если они нами выявляются, если мы видим по э, персональным данным, что это имеет место быть, во-первых, надо проводить какую-то ротацию, может быть, вводить туда в виде председателя совершенно постороннего человека, который бы э, мог в какой-то степени противостоять Э, там, э, тем моментам, чтобы для исключения каких-то непорядочных действий, которые могли быть по сговору иметь место в таких коллективах. Мы со стороны, вот, э, значит, могу сказать, что никакое, никакое там представление и так далее, оно не окажет существенного значения при рассмотрении там кандидатур. Надо иметь в виду, что э, тот человек, который решился, вошел в какую-то группу с целью организации карусели и так далее. Мы с вами видели фильмы про шпионов. Это тот же шпион, он не будет э, себе на лбу там или где-то выставлять э, значит, э, объявление о том, что я буду там проводить какие-то э, противозаконные акции. Тихо и сапы все сделают, и даже находясь в полуметрах, вы, облеченный всеми ну полномочиями и так далее, ну, можете не определить там произошедших каких-то ранее подготовленных действий на вот те, значит, изменений волеизъявления граждан, которые должны были бы быть. То есть здесь э, надо этот вопрос обдумать, и вот э, уж коли вы с, э, мое мнение попросили изложить, оно вот сейчас может иметь такую-то, так представлено. Так Олег Петрович, спасибо за ваше мнение, ваши замечания мы учтем при формировании новых составов УИКа. Коллеги, если э, нет возражений, то ставлю на голосование проект решений э, о назначении председателя участковых избирательных комиссий. У нас с вами э, 13 участковых избирательных комиссий, соответственно 13 проектов решений. Э, ставлю на голосование проектом. Кто за, прошу голосовать. Единогласно. Переходим к следующему вопросу. Он вытекает из предыдущих да. по кандидатурах для исключения из резерва состава участковых избирательных комиссий. Да. да. Таких, э, таких кандидатур у нас 5. Это 620, 622, две кандидатуры 626 и 629. Ставлю на голосование проект решения. Кто за? Прошу голосовать. Единогласно. Коллеги, значит, э, э, хотел бы в разном обсудить один вопрос немаловажный. А, а, мы голосовали уже? Да. да. Все уже единогласно. Единогласно, да. Все единогласно. пока Да. А, в разном, да, коллеги. Один вопрос. Просто поскольку мы уходим на каникулы, вот домашнее задание всем членам комиссии. Началась президентская избирательная кампания, а также началось информирование граждан. Очень важно, э, чтобы а, мы с вами э, следовали, во-первых, календарному плану, а, а во-вторых, всем предписаниям, которые содержатся э, в федеральных законах о выборах. А, и, э, наверное, самый важный вопрос, который стоит на повестке дня, это информирование населения о предстоящих выборах. Поэтому, коллеги, прошу вас подумать о тех мерах, которые мы можем предпринять для того, чтобы это информирование было осуществлено в полной мере, чтобы все э, материалы, которые должны быть размещены, э, были размещены. Э, прошу вас также за этим проследить. Если вы увидите, что какое-то требование федерального закона не выполняется, то прошу об этом незамедлительно мне сообщить. Мы также с вами должны подготовить Эм, помещения определенные, э, как места для голосования, эм, должны проверить их оснащение в соответствии с требованиями и рекомендациями ЦИК и, опять же, требованиями федеральных законов. Поэтому, коллеги, подумайте о том, э, каким образом нам осуществить проверку э, накануне выборов, чтобы все участки у нас были полностью укомплектованы и подготовлены к проведению выборов. Можно вопрос? Да. А давайте членов э, нашего ТИКа распределим по муниципальным да, советам. давайте. И у нас Я уже сразу хочу сказать. со своим муниципальным советом доложиться и проверить. Да. В том числе и... может... прекрасное предложение, поддерживаю. У нас, у нас ответственный товарищ, вот Олег Петрович, Андреевский, да. просил предложить. Олег, Олег Петрович, Петрович. великолепно, когда выборы в Госдуму, как были, справился да. со всеми. С информационными да. счетами, как какого муниципального урожая? Я так понимаю, что авто вы готовы на себя взять? Ну, вот я, в прошлый раз, в принципе, да. на мне было э, инспектирование, значит, да, инспектирование всех мест э, наглядной агитации по э, нашему крас, крас, ну, Красносельскому району, большой, большой, если вот это. То есть все эти Э, стенды были запечатлены, я думаю, в компьютере да, да, там да, они да. остались, э, в общем-то. Да. И там было сделано с разных ракурсов, и как избили вблизи и так далее. Основное нарушение – это использование этих стендов э, для реклам, в рекламных целях частными значит, Хорошо, субъектами предпринимательства. И главное – это… Тогда реклама. даем вам такое поручение протокольно и прошу вас тогда э, по мере так сказать, э, проведения инспектирования докладывать мне а. да, о, о результатах, о проверке. Если будут выявлены какие-то нарушения, сообщайте, ну, чтобы мы э, заблаговременно устраняли. А я хочу доложить, что да, я Марина, уже, э, допустим, по 397 школе, мы разговаривали с Антонинцом, и так. решили вопрос. У нас там была проблема, две комиссии были в одном маленьком фойе. Да, и мы с ним проблема. уже решили этот вопрос да, и договорились, что будет еще в другой, да, будет в столовой, они выделяют кусок. Там две комиссии, номер. ну не помню я. Номер школы. Школа, я скажу, 397, 397 а номер комиссии, да, да, комиссии на Говорова, есть. Говорова 9. Вот, мы там решили. То есть Школу также решили. необходимо проверить на наличие да. всей вот и Э, информационной продукции, как она размещена, где, наглядно, ненаглядно, доступно для избирателей. Это немаловажные вопросы. Нарский округ, хорошо. Лариса Владимировна, Нарский округ. Готов взять на себя все, что скажешь. Так, если Леон так давайте поручим у нас самый большой, это Княжево, 22 участковые комиссии. Да, вот, да, очень разных местах. Данил Борисович неожиданно. Да, я, да. я, я легко. Взаимная любовь у вас. Да, у нас, у нас хорошая любовь. Ну, если, если это будет получение комиссии, мне будет приятно, я разработаю специальные маршруты, специальные... Мы с вами говорим... Нет, самое главное чтобы они не Нет, были знать, что там есть у них, да. какое оборудование. Вот это, а не маршрут. Да. Маршрут-то что? Помещения были удобные. Еще у меня предложение Олег Петровича попросить морские ворота. Олег Петрович, как вы там четыре. Там четыре уика всего. К данному предложению. Ну, ну если нет, давай я. Ну или вот тогда Лариса Владимировна, угу. если Олег Петрович не может. Можете? Ну, по согласованию. Ну, я могу по авторам. В рабочем порядке согласуйте. Да, да. Ну и все у нас осталось. Нарский округ у нас э, Лариса Владимировна, автова у нас уже два человека, да? Ну вот, э, я вот как бы... Ворот, это же... Сразу говорю, что я не... Да. Это Дивинка и Канонерка. Дивинка и Канонерка, там всего четыре. Четыре УИ. Да. Коллеги, ну вопрос обсудили. Угу. А, мы решением закреплять вот это вот распределение по муниципальным Распределение мы не будем, да, потому что я предложил этот вопрос для обсуждения и для обдумывания. Угу. Да, поэтому... Мы все взялись. Да. А, прошу считать заседание закрытым, коллеги. Всех благодарю за единодушные угу. решения. Угу. Вот. И с наступающим Новым годом. Всех благ, Всегда проходило голосование. все отлично.